Astăzi este despre a greși. <laughs> În DEX sunt foarte multe sensuri, o să-ți dau doar două, a lua un lucru drept altul, a încurca. Uh, am fost foarte mirată când am văzut uh, pe cineva care spune copilului lui tu greșești, greșești când faci așa, greșești când spui acest lucru, uh, greșești când desenezi nu știu cum, greșești când nu ți-a dat nu știu ce rezultat la matematică fix și așa mai departe. Uh, eu cred că uh, face copilul respectiv sau omul respectiv care chipurile greșește, face exact ce spune în Dex. Ia un lucru drept altul sau un curcă? Și acest lucru nu este atât de înfiorător pe cât uh, vrea să pară cel care ne învinovățește cu greșești, greșești. Și mm, uh, mi-aș dori tare mult uh, ca să am curajul să numesc cursul meu de improvizație curs de greșit în public. <laughs> Pentru că ne e atât de frică să ieșim din, uh, din pielea noastră și să, să trăim încât uh, și ne e frică de greșeală încât stăm și nu ne manifestăm de foarte multe ori din cauza că ne e frică de greșeală. Uh, te rog frumos să-mi lași și mie un verb și pentru mine a greși este a trăi. Ciao!